किसी दूसरे की अमानत है हम किसी दूसरे की अमानत है नहीं तुम सिर्फ मेरी हो तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती और किसी की नहीं हो सकती हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया तो समझो वो मर गया राजेश पहचान Astis, Astis. DJ, DJ. DJ Astis. Astis. Astis. Atka.